ya siku tatu kaburini, Bwana kafufuka na tuseme haleluya, ameshinda kifo na mauti, e mshindi. Andiko likatimia likawa dhibitisho yeye ni mwana wa Mungu. Baada ya siku tatu kaburini, Bwana kafufuka na tuseme haleluya, ameshinda kifo na mauti uthibitisho, yeye ni mwana wa Mungu. yuhai yuhai Bwana yuhai atembea, azungumza, yeye ameshinda kifo na mauti, yuhai kaburi liko wazi, tumaini tunalo, adui ameshindwa. Tushangilie hii, kaburi liko wazi, tumaini tunalo, adui ameshindwa. Yuhai, yuhai, Bwana yuhai, atembea azungumza, yeye yeah, yeah. Anashinda kifo na mauti, yuhai Yesu, yuhai yuhai Bwana yuhai hai, atembea, azunguza yeye ameshinda kifo na mauti, yuhai hai Yesu. Tushangilieni, kaburi liko wazi, tumaini tunalo, adui ameshinda Tushangilieni, kaburi liko wazi, tumaini tunalo, adui ameshinda. anazungumza, yeye ameshinda kifo na mauti, yuhai Yesu, yuhai, yuhai Bwana yuhai, atembea azungumza, yeye ameshinda kifo na mauti, yuhai Yesu, tushangilieni kaburi ameshindwa. Tushangilieni, kaburi liko wazi, tumaini tunalo, adui ameshindwa. Yuhai, yuhai, Bwana yuhai, atembea, azungumza, yeye yeah, yeah, ameshinda kifo na mauti, yuhai hai, Bwana yu hai, atembea azungumza, yeye yeah, ameshinda kifo na mauti, yu hai Yesu. Tushangilieni, kaburi liko wazi, tumaini tunalo, adui ameshindwa. Tushangilieni, kaburi liko wazi tumaini tunalo, adui ameshindwa. yuhai yuhai Bwana yuhai atembea azunguza yeye yeah, yeah. ameshinda kifo na mauti, yuhai Yesu, yuhai yuhai Bwana yuhai tushangilieni, kaburi liko wazi, tumaini tunalo, adui ameshi